so kati susan ennaku zino mwagala okusinga bena mwagalanga naye bwoba olowooza nti bwoneetikka susan kino akuyamba olabye ennyo kati wamuwendulidde ekirala noonya kyemukolera akwerabire gwe wenna eyagenze maaso n'oba ng'ateera oyogerera ku susan ebigambo ebibi nga bwe yakugobesa ku salt media company E, eh, Pasta Bujingo amukwanukudde ate era agenze maaso n'atuusa eddoboozi lye nti kye wakoze mu byonna byonna okunyiiza Suzan Makula oba okumukwatira ku mukyala we weeyongedde bwongeziko ate kuwa Pasta Bujingo lwaganya kumukolera birungi asobole okwerabira oba kusanyusa Suzan Makula asobole okuba nga akwerabira bino nno Bujingo Aluzias yabyogeredde ku katuuti ke kyakye wali ku Canaanland wano we yasinzidde okwanukula omukyala amanyikiddwa nga Pacho ye yamwanukudde indirect newankubadde nga teyamwatuukiriza mannya ge okuboogera okukakasa nti yeye naye nga message yabadde ayogera yabadde egenda direct ku mukyalo no paco tujukireko omukyalo ono yavaayo kemabega naaba ng'ate agenda maaso n'okwogera ku mwami bujingo wamu ne wino eyali ku sort media ku mukutu ogumu ogwa youtube yavaayo naclarifyinga nga susan makula bwe yagenda maaso n'amugobesa ku sort media group of companies era nga nanyonyola n'obwenzi obwagendanga maaso okukolebwanga mu kampuni eno obukuvya ddala ku boosi waayo omwami bujingo wabula bino nno byagenze mmaaso ne bisaculati nga ku mutimbagana tera ku mikutu e, eh, telwaluddewo ne bituuka ku mwana mulenzi oba omusajja mukulu alosias bujingo n'agenda mmaaso nate era n'abanga ah, yatuukiriza ebigambo bino byeyinda okuba nga kunnyonnyola ah, gye buvuddeko ko waliwo akatambi akasooka ne kasaturatinga nga mwana nga musajja mukulu alosias bugingo agenda maaso n'okunyola embeera susani gyaliko oba gyalimu ey'okukaabanga mu nju olw'oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino abantu be bamwogerako wabula n'agamba nti n'essimu asobola ogimujjaku waaba anyiize singa abanga akiremeddeko bino byagenze maaso ndowooza mufumbo waabwe okubanga atlist babeerayo ne babyogerako oba okubikubaganyako nabwe ekityo ogingo olunaku olwaleero oba olunaku lwa yesu olunaku olunaku lweggulo yagenze olwabadde lwaggulu ku lanchawa yagenze mu maaso naba ng'ate ayogera ku nsonga eno yategeezezza nti bujinga abasinga bamwogerako nti tayagala baganda mumuwaayiriza olwensonga nti general manager we omwami charles tenkubuge abasinga mumumanyi e, musajja muganda n'agamba nti omwami mwebe y'omu kubakulira human resource committee eya sort group omu n'abaganda bangi okosako ne full figure e, bonna bonna bali mu sort mira n'agamba nti kyemumuwaayiriza buwaayiriza sigamba nti oba ayinamu obusosoze yagenze maaso n'agamba nti bano bonna batuula komiti ne banoonya abakozi abagenda okubakolera so si kunoonya abakozi bagenda kusigalawo nga tebalina mugaso wabula batula ne balowooza ne basunsula abakozi abagenda bakolera naye kitu yabadde agenda maaso n'okukoona omukyala amanyikiddwa nga paco n'amugamba nti gwe watuuka ekiseera nga tokyasobola kuweereza uh, sotmedi oba nga tolina kiddako oba nga tokyasobola kugenda kudda sotmedia lyeyali eddako eryamaanyi oba erigenda ku next level n'asalawo n'obanga ogobebwa n'olyoka ovaayo yali agenza maaso n'amubuuza n'amugamba nti obanga wavaayo ng'ogamba nti susan makula eyaggobesa ku sotmedia tulage essaawa zino tv kigyokolerako oba media campany kigyokolerako eyekuyayaanira bw'atyo yagenze maaso n'agamba nti paco yandibadde alekeraawo okwogera oba n'okusalaasala ebigambo ng'alowooza agenda kumenyawo mwana mulenzi oba musajja mukulu bujingo era bujingo yagenze basona qualifyinga nti ye si nabbi wa bulimba era takyegombangako era takyagala nka okubeera nabbi w'obulimba wabula n'abamwogerako nga bamufuna nabbi w'obulimba tebalina kye bajja mmusobolako olwansonga katonda yamuteeka mu ki mu buyinza bwalimu ba mu mbeera gy'alimu e yagenze maaso n'ayogera ebigambo bingi bingi ku mukutu gwe ogwa zotmedia era nga akakasiza ddala nti omukyala agezaako okuba nga alumya susan makula oba amanyikiddwa nga paco okwagala okusaasaanya oba okusaanyawo amaka gali n'obufumbo bwe yakoze ate ekintu ekirungi ennyo olw'ensonga kyayongeddemu ngera kwagala eri susan makula nakunoonya kirabo kikyagenda kuwa susan makula okwongera omusanyusa mu mbeera gye yamuleseemu nabwekityo byebimu ku bigambo byadde ebyomukulu bujingo alozias nga yanukula omukyala amanyikiddwa nga paco n'amutegeeza nti yadde wavumye susani makulu awayogedde mafukule n'ebigambo bingi wabula ate wayongedde bwogezi kuntira ku mwagala nakunonya kyengenda mumukolera ddemu okusanyuka mwebale nnyo noonya kyenkola ki noonya kye mukolera akwerabire gwayogera